Libre Office Calc basic data manipulation के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फॉर्मूला की बुनियादी बातों का तारुफ कॉलम सॉर्ट करना डेटा फिल्टरिंग की बुनियादी बातें यहाँ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर Ubuntu Linux 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी फार्मूलों के बारे में सीखने के लिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं फार्मूले इक्वेशंस हैं जो नंबर और वेरिएबल्स के जरिए नतीजा हासिल करने के लिए हैं एक शीट में वेरिएबल वो सेल के मुकाम हैं जो इक्वेशंस को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी डेटा रखते हैं सबसे ज़्यादा किए जाने वाले बुनियादी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो जाहिर होते हैं वो हैं जमा तफरीक ज़रब और तकसीम हम पहले personal finance tracker dot ODS file खोलेंगे हमारी personal finance tracker dot ODS file में हम देखेंगे कि किस तरह कॉस्ट सुर्खी के तहत दिए गए तमाम अखराज की कीमत शामिल करें हम मिसलिनियस के बिल्कुल नीचे एक सम टोटल नाम की सुर्खी देंगे और हम ए एट सेल पर क्लिक करेंगे और सेवन सीरियल नंबर देंगे अब सेल नंबर C8 पर क्लिक करेंगे जहां हम अखराजात की कुल तफसील जाहिर करना चाहते हैं हम तमाम अखराजात को शामिल करने के लिए इज इक्वल टू सम और ब्रेसिस में शामिल किए गए कॉलम की हद C3 कोलन सी टाइप करेंगे अब कीबोर्ड पर एंटर दबाएं आपने देखा कि कॉस्ट के तहत तमाम अशिया जमा हो जाती हैं अब हम कैल्क में तफरीक यानी सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखते हैं अगर हम हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल की कीमत सब्ट्रैक्ट करके ए नाइन सेल में जाहिर करना चाहते हैं तो सबसे पहले ए नाइन सेल में क्लिक करें अब इस सेल में इज इक्वल टू टाइप करें और ब्रेसिस के अंदर मुतल सेल के हवाला जात यानी three minus C four type करें कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं हम देखते हैं कि दोनों सेल रेफरेंसेस में कीमत तफरीक यानी सब्ट्रैक्ट हो गई और नतीजा सेल ए नाइन में जाहिर होगा इन तब्दीलियों को अंडू करते हैं इस तरह हम मुख्तलिफ सेल्स में एदादो शुमार तकसीम और जर्ब कर सकते हैं स्प्रेडशीट में एक और बुनियादी ऑपरेशन हिंसों की औसत यानी एवरेज निकालना है चलिए देखते हैं ये किस तरह लागू किया जाता है सम टोटल सेल के ठीक नीचे एवरेज सुर्खी दें यहां हम कुल लागत की औसत को जाहिर करना चाहते हैं तो C9 सेल पर क्लिक करें अब हम ब्रेसेस के अंदर इज इक्वल टू एवरेज और टाइप कॉस्ट करेंगे कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं आपने देखा कि कॉस्ट के कॉलम की औसत सेल में जाहिर होती है तब्दीलियों को अंडू करें इसी तरह आप एक हॉरिजेंटल रो में अनासर की औसत हासिल कर सकते हैं हम आला दर्जे के ट्यूटोरियल में फॉर्मूलों और ऑपरेटर्स के बारे में मजीद जानेंगे अब हम सीखेंगे कि कैल्क शीट में एदादोशुमार को किस तरह सॉर्ट करें सॉर्टिंग किसी भी मतलूबा अंदाज में शीट पर जाहिर सेल को तरतीब देती है कैल्क में आप तीन मैारों के जरिए डेटा को तरतीब दे सकते हैं जिसका एक के बाद एक इतलाक होता है ये फायदा मंद है जब आप किसी खास आइटम को तलाश कर रहे हों इस वक्त ये ज़्यादा कार आमद होते हैं जब आपके पास फिल्टर किया हुआ डेटा होता है अगर हम असेंडिंग तरतीब में एक्सपेंसेस के तहत डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो पहले हम सेल कॉस्ट पर क्लिक करके तरतीब होने वाली सेल्स को नुमाया करेंगे अब माउस के बाएं बटन को दबाए रखें और कॉलम की उस आखिरी सेल तक इसे खींच कर लाएं जिसमें 2000 लिखा है ये वो कॉलम मुंतखब करता है जो हम सॉर्ट करना चाहते हैं अब मेन्यू बार में डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सॉर्ट पर क्लिक करें अब करंट सिलेक्शन को मुंतखब करें आपने देखा कि डायलॉग बॉक्स सॉर्ट क्राइटेरिया और ऑप्शंस टैब के साथ जाहिर होता है सॉर्ट क्राइटेरिया के टैब में सॉर्ट बाय फील्ड में कॉस्ट को मुंतखब करें कॉस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने के लिए असेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें अब ओके बटन पर क्लिक करें आपने देखा कि कॉलम असेंडिंग तरतीब में सॉर्ट हो जाता है इसी तरह डिसेंडिंग में तरतीब देने के लिए डिसेंडिंग तरतीब पर क्लिक करें और ओके बटन पर क्लिक करें तब्दीलियां अंडू करें एक से ज्यादा कॉलम सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले वो तमाम कॉलम मुंतब करके फिर सॉर्ट ऑप्शन नाफिज कर सकते हैं मिसाल के तौर पर हम सीरियल की तादाद के साथ साथ कॉस्ट तरतीब देना चाहते हैं तो सबसे पहले इन कॉलमों को मुंतखब करें जैसा कि हमने पहले किया है अब मेन्यू बार में डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सॉर्ट पर क्लिक करें जो डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है इसमें सॉर्ट बाय फील्ड में सबसे पहले कॉस्ट मुंतखब करें फिर देन बाय फील्ड में एस एन मुंतखब करें दोनों ऑप्शंस में नजूली यानी डिसेंडिंग पर क्लिक करें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें आपने देखा कि दोनों उन्वानात नजूली तरतीब पा जाते हैं तब्दीलियां अंडू करें अब लिब्रे ऑफिस कैल्क में एदाद शुमार को फिल्टर करने के बारे में मजीद सीखते हैं फिल्टर कंडीशंस की एक ऐसी फहरिस्त है कि हर इंदराज को इनके मुताबिक होना चाहिए ताकि वो जाहिर हो सके फिल्टर के इतलाक के लिए स्प्रेड शीट में आइटम सेल पर क्लिक करें अब मेन्यू बार में डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फिल्टर पर क्लिक करें पॉपअप मेन्यू में ऑटो फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक करें आपने देखा कि उन्वानात पर एक एरो का निशान जाहिर होता है आइटम सेल पर डाउन एरो के निशान पर क्लिक करें अब अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल से मुतलिक डेटा जाहिर होना चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऑप्शन पर क्लिक करें आपने देखा कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल से मुतलिक एदादोशुमार शीट में जाहिर हो गए बाकी के ऑप्शंस फिल्टर हो चुके हैं तमाम डेटा को देखने के लिए आइटम सेल पर डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर ऑल पर क्लिक करें हम वो तमाम डेटा देख सकते हैं जो हमने असल में लिखा था ऑटो फिल्टर के अलावा दो मजीद फिल्टर ऑप्शंस यानी स्टैंडर्ड फिल्टर और एडवांस्ड फिल्टर हैं जो हम इस सीरीज के बाद के मराहल में जानेंगे अब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्पोकन ट्यूटोरियल के अख्ताम को पहुंचते हैं मुख्तसरन हमने सीखा फार्मूला की बुनियादी बातों का तारुफ कॉलम सॉर्ट करना डेटा फिल्टरिंग की बुनियादी बातें दी गई लिंक पर मौजूदा वीडियो देखें यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials के जरिए वर्कशॉप्स का इनका करती है और ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot O R G पर रबता कायम करें spoken tutorial project team talk to a teacher project का एक हिस्सा है ये हुकूमत हिंद की वजारत बरए इंसानी वसाइल तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बजरिए आई सी टी की मदद से जारी है इस मिशन के बारे में मजीद मालूम spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intro पर दस्तियाब है इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा डॉक्टर समिया पेटी वाला ने किया है और मैं वजाहत अहमद अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया